Eine absolute Neuheit in der Minifeed-Welt sind die bunten Teamgeister. Erstmals werden die Mehrwerte der Schmusis Displayreiniger und der Squeezies Anti-Stress-Produkte in einem sympathischen Werbeträger vereint. Sieben kleine Geister, die als typische Charaktere aus Büro und Co. auftreten. Koffein-Junkie Der Kreative Organizer Teufelskerl Witzbold Problemlöser und Teamgeist. Zusammen ergeben diese kleinen Kerlchen ein großartiges Team. Teamwork heißt, die Fähigkeiten Einzelner bündeln, um Großes zu erreichen. Das beherrschen die Teamgeister par excellence. Sie vereinen die Mehrwerte der Schmusis Displayreiniger und der Squeezys Anti-Stress-Produkte in einem sympathischen Werbeträger. Die Kombi aus knautschbarem Anti-Stress-Material und der hochwertigen Mikrofaser-Unterseite, durch die sich glatte Oberflächen wie durch Zauberhand reinigen lassen, machen sie zu einem langlebigen Werbeträger. Die Minifeed Teamgeister nimmt man gerne mehrfach am Tag in die Hand. Als Giveaway, als Treueprämie, witziges Gimmick für Mitarbeiter oder als Mailing-Verstärker einsetzbar. Außerdem sind sie großartige Unterstützer für das im Marketing so wichtige Storytelling. Diese Anti-Stress-Display-Reiniger sind übrigens für alle Altersklassen geeignet. Ein niedlicher Werbeträger, der nicht nur durch seine sympathische Optik viel Freude bereitet. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Minifeed-Qualität.